大家好，今天我们来分享第三十八个技巧，在声音的中心感觉我们自己。这个技巧可以以很多种方式来做，其中一种方式就是在开始的时候可以坐在任何地方，声音一直都会在，它也许是在一个市场，它也许是在喜马拉雅山的偏僻处。 会有声音在那里静静的坐着。对于声音，有一件事非常特别。每当有有声音，我们就是中心。所有的声音会从每一个地方，会从各个方向来到我们身上。对于我们的视力、眼睛，那个情况就不是这样。视力是直线的，我看你。 然后就有一条直线指向你，声音是环绕，它并不是直线。不论我们在哪里，我们一直都是声音的中心。对声音来讲，我们一直都是神，是整个宇宙的中心。每一个声音都会来到我们身上，都会移向我们，形成一个圆圈。这个技巧说：沐浴在声音当中。 无论我们在哪里，如果我们做这个技巧，只要闭起我们的眼睛，感觉整个宇宙充满声音，感觉好像每一个声音都在移向我们，我们是中心。甚至连这个我们是中心的感觉，也会给我们一种非常深的和平。整个宇宙变成外围，而我们是中心。 每一样东西都在移向我们，走向我们，就好像在持续的瀑布声里。如果我们坐在一个瀑布的旁边，闭起我们的眼睛，感觉我们周遭所有的声音从每一个方向走向我们，从每一个方向在我们里面创造出一个中心。为什么强调我们在中心这个感觉？ 因为在中心没有声音，中心没有声音的，所以我们可以听到声音；否则，我们就无法听到声音。一个声音无法听到另外一个声音，因为我们在我们的中心是无声的，所以我们可以听到声音。中心是完全宁静的，所以我们可以听到声音进入我们。 走向我们，穿透我们，围绕着我们。如果我们能够找到中心在哪里，每一个声音都来到我们里面的那个地方，突然间，所有的声音都会消失，我们就进入那个无声的。如果我们能够感觉到每一个声音都被听到那个中心，就会有一种突然的意识的传递。 有一个片刻，我们会听到整个世界充满着声音；而另外一个片刻，我们的觉知将会转向内在。突然间，我们将会听到那个无声的生命的中心。一旦我们听到的那个，那么就没有声音能够打扰我们。它会走向我们，但是它从来不会打到我们。 有一个点，在那个点上，没有声音会进入。那个点就是你，在市场上做它，其他没有一个地方像市场一样充满着各种声音、疯狂的声音。但是不要开始去想那些声音，不要去想说这是好的，那是不好的，这是扰人的，而那是美的、和谐的。我们不应该去想声音。 我们只要想那个中心，我们不应该去想每一个走向我们的声音，看看它是好的、不好的，或美的。我们只要记住，我们是中心，而所有的声音都在走向我们。每一个声音，不管是哪一种，在刚开始的时候，我们将会感到昏眩。 因为我们并没有一直在听任何发生在周遭的一切声音，我们的听是具有选择性的，我们的看是具有选择性的。现在科学研究说，有百分之九十八的声音没有被听到，发生在周遭的所有声音只有百分之二被听到。否则，如果发生在周遭的声音百分之百，我们都听得到。 我们将会疯掉。以前人们认为感官是外在进入内在的门、开口或窗户，现在他们说，他们并不是门，他们并不是像从前所认为的那么的敞开，倒是他们像一个守门员、一个检查员，每一个片刻都在注意看什么东西可以进入，什么东西不可以进入。 只有百分之二的发生被允许进进入，只有百分之二我们就已经疯了。如果是百分之百全面敞开，每一样东西都打开，每一个感官都敞开，都在运作，每一样东西都被允许进入，我们将会疯掉。所以，当我们尝试这个方法，在第一步。 我们将会感到晕眩，不要害怕，继续感觉那个中心，让每一样东西进入，不论发生什么，让每一样东西进入，放松自己，放松我们的守望台，我们的感官，放松每一样东西，让每一样东西进入我们，我们将变得更流动，更敞开，每一样东西都走向我们。 所有的声音都移向我们，然后跟着那些声音来到我们听他们的中心。今天先分享到此。